Ito, tunjuro ito yun. Babal 40 ribuan ya. Nambah tiga deh. Ini mantai itu yang layanan tuh. Amoled. Tuh. nggak biasa. Mun biasa. goreng keras kan katanya sok kering kardus nanya ayo goreng punya aus belum dia hmm. Pi, aus kian Hmm. 839 udah 14 ayo iya. jumlah anak oh. biaya admin adminnya lumayan sampai kan hmm. Eh, kardus kardusnya oh iya aku smart friend eh, gratis seberapa juga lumayan 15 juga tenang aja buka buka jodoh orang ini kerap melihat <laughs> melihat HP anyar rata kemari disiapkan mulai Bismillah keren ini Mobile Legend tapi nama halus itu dosa ya udah kemarin uh kayaknya pas muka tetel sebenarnya ini doang sih ta masa di rumah ini masih lumayan awalnya nanti juga beda ya. kan, juga kali nanti juga tak gue udah beda duit dolar tuh bisa jadi iya game bisa tuh keren Urungkan. Mas, gitu, mas, Urungkan. seberapa ya udah kerja rabunya hmm. tiga kamis SOS XOS. Udah jauh sih kali kamera aja nih yuk. Dida, ya. telepon orang jeng HP ya sarwa goblok Ibu Indonesia ah. terus nampan rusak jeng teh di jalan mesin kasih nak lebih halus lebih apa sebenarnya sebenarnya kalau 18 watt detik ya, SMSR berapa? 65 udah jauh kontak nama Apple non guduk cabut palawur eh, gede ini ya, 18 banget ya ada, ada 11 tapi oi ada ini ya apa guys uh -uh. langsung ditambahkan atau ayo dua lapis ya dua lapis ya? uh -uh. Tali ya minus na IPS tinggali gizi hidung, Tuh nya. IPS pagi ya. IPS nanti IPS. Belajar IPS. Tuh IPS hidung belajar itu tuh. sini hmm. tuh hideung ya. Ngapain mas tuh?